السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرض علوم کا سلسلہ جاری تھا فرض علوم میں سب سے پہلے ہم عقائد کے بارے میں سیکھ رہے تھے اور عقائد میں جو سب سے امپورٹنٹ اور پہلا ٹاپک تھا وہ عقیدہ صحیحہ اور سالمہ کے بارے میں تھا اس میں سے سب سے اہم جو ہے وہ ہے اللہ کے وجود کا اقرار کرنا یہ عقیدہ موسٹ امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کیا جائے حدیث شریف میں ہے تفکر فی الخلقی ولا تفکر فی الخالق کہ مخلوق میں غور و فکر کرو لیکن خالق میں غور و فکر نہ کرو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا لئی سا کمس لِہی شاید کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے نہ وہ کسی کی مثل ہے اور نہ کوئی شے اس کی مثل ہے جب اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو پھر اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا جا سکتا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہزار سے زائد مرتبہ غور و فکر کا فرمایا ہے لیکن اس غور و فکر سے مراد مخلوق میں غور و فکر ہے کہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کیا جائے کیونکہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کی ہم میں طاقت نہیں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان نقم لا نا قدرا کہ تم اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے اسی طرح سورہ داریات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما خلقت ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا یہاں پر لیا کا لفظ ہے تو مفسرین فرماتے ہیں لیا مراد لیعلمون ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ہمیں جان سکیں ہماری معرفت حاصل کر سکیں اور معرفت حاصل اسی طرح ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق پر اللہ تبارک تبارک تعالیٰ کی تخلیق پر غور فکر کریں آسمان پر غور و فکر کریں زمین پر غور و فکر کریں سمندر دریا چاند ستاروں اور کائنات پر غور و فکر کریں تو اس طرح سے اللہ پاک کی پہچان حاصل ہو سکتی ہے بنیادی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا جائے لیکن اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی وجود کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں جن کو دہریہ کہا جاتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ کا ایک دہریے سے مناظرہ ہوا لاسٹ میں وہ سن لیتے ہیں بڑا ہی دلچسپ مناظرہ تھا ٹائم فکس ہو گیا مقرر طے ہو گیا کہ اس وقت دونوں نے پہنچنا تھا لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ تاخیر سے پہنچے جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہنچے تو وہ دہریا پہلے سے ہی آپ کا انتظار کر رہا تھا جب آپ تاخیر سے پہنچے تو وہ اس کو بات کرنے کا موقع مل گیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ تو مسلمانوں کے امام بنے پھرتے ہیں اور اتنے بڑے مقتدا ہیں اور پوری امتی مسلمہ کی کشتی آپ کے ہاتھوں میں ہے تو آپ خود ہی وقت کے پابند نہیں ہیں تو آپ کی امت کا کیا بنے گا آپ نے فرمایا کہ میں تو وقت پر آ رہا تھا لیکن یہ تھا کہ دریا کے کنارے پر کشتی موجود نہیں تھی میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ جو کنارے پر درخت تھا وہ خود کٹا اور اس کے بعد اس کے حصے ہوئے لکڑیوں کے اور پھر وہ خود ہی لکڑیاں اکٹھی ہوئیں خود بخود کشتی بنی اور پھر پھر میں اس پر سوار ہو کر پہنچا ہوں اسی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے ایک درخت خود کٹے خود اس کے حصے ہوں پھر خود کشتی بن جائے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور خود بخود نہیں چل سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات یہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے ضرور اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے اس کا کریٹر کوئی نہ کوئی موجود ہے اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے تو یہ تھا اللہ پاک کی وجود کا اقرار کرنا اور یہ ایمان کا بنیادی اور پہلا قیدہ ہے اور ایک بندہ اگر وہ جنگل میں پیدا ہوا ہے اور اور اس تک اسلام کی تعلیمات کسی بھی طرح نہ پہنچ سکی اور جنگل میں رہا اور جنگل میں ہی فوت ہو گیا تو اس پر بھی ہمارے نزدیک اتنا ضروری تھا کہ وہ کم از کم اتنا بلیو رکھے اتنا یقین اور اعتقاد رکھے کہ اتنی بڑی کائنات کو اس زمین کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ضرور موجود ہے اتنا عقیدہ اور بلیو رکھنا اس کے لیے ضروری ہے یہ تھا ہمارا آج کا موضوع ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ